Когда вороватые чиновники презирают собственное население, фактически ведя войну с ним, оно имеет полное право отвечать взаимностью и радоваться тому факту, что у российских чиновников вот-вот начнутся большие проблемы за рубежом. Сегодня, 16 ноября 2012 года, у американского и британского посольств состоялась серия пикетов, посвященная закону Магнитского тех условиях, в которых мы вынуждены жить в нашей стране, нам приходится использовать все имеющиеся у нас возможности с тем, чтобы заявить не только нашим согражданам, о том, что происходит у нас, но ну и всему мировому сообществу. В данном случае Соединенные Штаты э, играют очень значительную роль э, в мировом сообществе, поэтому хорошее место, мне нравится здесь. Вот я с удовольствием и здесь тоже готов заявить о нашей позиции. А что касается значит, э, того, что у нас называют, так сказать, магнитский лист, вот, я считаю, это один из очень сильных методов воздействия на все наше варье, сидящее у власти, с тем, чтобы они, э, чтобы у них очко сжалось за свои, э, э, так сказать, возможности и те резервы, и те деньги, которые спрятаны вот там на Западе. И у меня есть все-таки надежда, что либо, значит, будут меньше вывозить денег за рубеж, либо, в конце концов, то, что уже вывезли, они потеряют. Вот мне бы очень этого хотелось любой преступник должен понести наказание. Это, по-моему, еще основа римского права. Нет преступления без наказания нет наказания без закона. И я хочу, чтобы закон Магнитского начал действовать. Я раздаю газету «Гражданин». Это газета, которая издается гражданским обществом, служит для просвещения простых граждан, которые не знают, э, что происходит в стране, которые смотрят э, наш зомбоящик, где э, на людей льются потоки лжи. Здесь правдивая информация. Газета «Гражданин» очень правдивое издание. Сегодня исполняется три года со дня гибели э, Магнитского, и мы решили э, выразить поддержку инициативе Э, британцев и американцев и э, сказать, что большинство россиян поддерживает это начинание и выражает им свою признательность и благодарность за то, что они делают. Как вы думаете, а возможно ли, возможен ли такой поворот сюжета, когда в список Магнитского вдруг попадут члены правительства России? Я думаю, это вполне реальная Э, перспектива э, зависит от того, насколько соответствуют международным законодательным нормам деяния нашего правительства. Я думаю, что они им мало соответствуют, и поэтому перспектива для них такая вполне открыта. Закон Магнитского, который вот-вот будет принят Западом, фактически выбивает из-под ног почву у российских коррупционеров, лишая их идеологии «путинезди больше, выводи резче». Таким образом, очень скоро российские элиты столкнутся с очень большой проблемой. Зачем воровать, когда это становится опасным? Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.